ကြီးစားတယ်ကွာလိုက်ရတယ်ဒီမင်းမပြောင်းလားလိုက်နေပါတော့လိုက်သေးပါမသိဘူးအဒီနေ့ကြမှာဖြစ်တာပြီးရဘာမှဒီနေ့မဟုတ်နေတိုင်းရှောက်ပြောရမယ်ဒီနေ့ပါပြည့်မဲကြီးမဲမဟုတ်ဟာမဟုတ်မဟုတ်အဲ့မဟုတ်ငါမပြောမဲကြီးလီယိုလီယိုဟုတ်လားအဲ့လီယိုဒီနေ့မှဖြစ်တာလားလီယိုဒီနေ့လီယိုပြောလားနံပါတ်3ရာမဲကြီးမဲလီယိုလားမဲကြီးအဲ့ဒါဂိမ်းမြစ်သွားဘာဖတ်တာမပြီးနေနဲ့အဲ့ဒါထွက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ live တကယ်မကောင်းဘူး Lain lain pinya. Berapa dah boh? Unia unia beri wang boh berapa dah? Yang kiri berapa? Ah, kedua macam apa? Bro bro bro bro. Sini sini sini sini sini. Jangan jangan. Nak apa nak apa tu? Ni nak apa tu? Nak apa tu? Jangan. Eh, ni lagi dah dah lain ni. Hau pa dia kiri dia dua yang pi. Ah. Jauh. Kau dah dah. ထွက်တာအောင်နေရာထွက်ဒါလို့အများတမ်းထွက်ရတယ်ထွက်တာကပင်းနေကြတော့ထွက်တာဟုတ်တယ်လေအခုကတော့ကစားပေါ်ပါလေ အားရဘိတ်ကုန်းဘိတ်ကုန်းတယ်ဘိတ်ခဲတော့ကုန်းကုန်းကုန်းအားရနံပါတ်4ကုန်းခါတယောက်နဲ့ဒူပါနံပါတ်4တယောက်နဲ့ဒူပါဟာတယောက်နဲ့ဒူပါနော်ဟိုနေရာဟာနံပါတ်4ကုန်းကုန်းဒီကပေရောကေနော်ကုန်းကုန်းဒီကရကရာဘယ်လိုကြလဲ sorry ရတယ်ဘယ်သူတွေနောက်မကြပါဘူး။ပါရိုက်တော့လိုက်တော့တဲ့ကျွေးပါရိုက်တော့လိုက်တော့တဲ့ကျွေးမင်းပြောနေပါရိုက်တော့လိုက်တော့ 진아 진아로 야 방해 방해 방해가 진으로 피해봐라 방해 방해가 진으로 피해봐라 bagi dia nama pedang yang nama ngarahin kita Hmm killed Dana. Team Ashiro way! Team Ashiro way! Không xin ပန်ကြားပါဘုံကြောက်နားလေးပါရှက်ရှက်ပြရောဒီဘွေးရရှက်ပြရောဂန်းရရှက်ပြရတယ်ရာဒီလားနေတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းရအောင်ဟုတ်တယ်မနေ့ကလည်းနေရောဂန်းရပါအရှိပဲကျွန်တော်ဗီဒီနဲ့လားအကုန်ဖုတ်တာအလားလှဆွဲတာပေါ်ကနေကောင်သားကိုဘိတ်တို့ဘိတ်တို့အလားတော့ဆွဲရအောင်ကိုဘိတ်တို့ဘိတ်တို့တို့ဒီဘိတ်ဆိုင်ချဲပေါ်လာကြတာဟာသွားပြီအော်ကောင်းလေတကီးပါကွာအာနှကောင်တော့ Ờ Ờ Ờ Vậy nào chú Đâu luôn nọ Ờ Sister này rồi À thì ra đi Đi vào đâu vậy dạ, mình mình mình mình mình mất tiền này chứ mà là gì lại đây Bạn hai biết là mất tiền mình này chứ mà là gì đấy là Đó Am cháu này, am cháu này, nó này chứ là gì ờ, đấy là ရှစ်ကောင်ရှိတော့နဲ့လောစားလားလောစား I got supplies mangitan meyor dan malu malu ganda ne de ko de ရဲကောင်လည်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာပြီးတော့ဆက်ချက်နေပြီတာကီရဲ့ thank you ဘွာ I'm building me. ဟုတ်တယ်ရှင်းပါရှင်းပါရှင်းရလေမင်းနဲ့ဆိုအော်တိုကျန်လေအော်တိုအိမ်ကြီးဟာရှောက်ပြီးအော်တိုအိမ်နေဗျာခုကတော့မန်တက်သွားပြီဟာအော်တိုအိမ်ခုကတော့မန်တက်သွားပြီဗျာ Umbe ile khilali ba partner ho ya. Ela ko kaun wala ta ki. Ka ki suar ala di. Abo ela ko kaun wa. Wow ye, phang cái tiền phang cái, ôi rồi rồi rồi rồi rồi, nó mà phốt biết bị rồi, nó mà phốt biết bị rồi. Nó lì. Dạ, cô đi mấy nó mà phốt chứ tôi nó. Nó mà phốt con này nó, sao nó mà phốt con này nó. ကျေးဇူးတင်လိုက်ဗျာကိုစိုးရင်တော့ပြင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖို့မကျေးဇူးတင်တော့ပါခဲ့ရအောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျွန်တော်ငြင်းနဲ့အားလုံးမဟုတ်ဘူးမိမိကဖို့ကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးကြောက်ရေးလိုင်းကြပါပြီလိုင်းကြပါပြီလိုင်းကြပါပြီဒီတောင်တက်တယ်လိုင်းကြလိုင်းကြမလားဒီနေ့ကြမလားလိုက်ကြပါပြီလိုက်ရပြန်ရပြန်ရပြန်ရပြန်ရပြန်ရဒီနေ့ဒီနေ့ကြာတာဒီနေ့ကြာတာဟောဘယ်နာရီတော့ကွာစံနာရီခွဲတော့မှတ်ထားရအောင် I got supplies ဒီနေ့ကတော့ ဒီရရှယ်ကြပဲနည်းနည်းရှယ်ကြပဲလိုက်ပြီရရရရရရရရနည်းနည်းလေးပြန်တက်လာပြီပြန်ဝင်ရနည်းနည်းတော့တက်ပြီအေးဝန်နိခိုင်းကြွားတော်ဒီတိုင်းကြနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြတာ live stream မှာရော game မှာရောနှစ်ခုလုံးဖြစ်တာ discord လည်းကြအကုန်ကြအကုန်ထွက်သွားတာဟမ်ဟွာလီယိုရဲ့လီယိုရဲ့ drop ကိုတင်ပြီနော်မဆာပါတိုင်းအောင်ဖြစ်သွားပြီ bro အော်ဘယ်ဖြစ်ကြတာ အေးတကယ်ပါလိုင်းကြောက်သွားကြိုက်လိုင်းနေကြောက်လိုင်းနေကြောက်နေတာတက်တော့တက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်တော့လိုင်းကြောက်သွားတာကျွန်တော်ဘက်ကလိုင်းကြောက်သွားတာလိုင်းဆွေးဆွေးရက်သွားတာကျွန်မလည်းရက်လိုက်ကျွန်မလည်းရက်ပေဗီဒီအဲ့တော့ငါအနမော့တက်ကဘိုင်ဘိုင်အေးတက်နေတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းကြောက်သွားတာပါကျွန်တော်ကတော့လိုင်းဆွေးနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးပြောင်းဝင်လိုက်ပါထင်နော်ထင်နောက်ကလိုင်းဆွေးပြန်ထွက်ပြီးပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ခဏအခုကတော့ကြောက်သွားစက္ကန့်20လောက်စက္ကန့်20 30လောက်ကြောက်သွားခုနက ခုပြန်ရခုပြန်ရပြီအတန်ရဘလို့ဖြစ်နေရလဲဘလို့ဘာတန်တော့ပဲလားဒါတန်စစ်ပြန်ဆက်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်နော်ညခုနကလည်းတေးဝိုင်းလားဒါတော့ heavy လိုက်ပါပြီလိုက်ရတော့ဒီကွာဒီပြောရောရောဒီရောပြီးနဲ့ဆောင်းလိုက်တယ်ရောဟာဒီရောပြီးနဲ့အရမ်းလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟိုးဘိန်းနဲ့ဒီရောပြီးနဲ့ဆောင်းလိုက်တယ်ဟော I need a weapon. Tessa, bravo. Tay tội rồi ha, mà tôi bảo nha. À, chú ra đi rồi. Còn nữa là chuyện đừng nói chả rồi Ha, chào vị đi Kuna lin choy hello taki hello go. Ala la kuma la, wa wa yu pi la. Chit chit ni ko pi la. Dai lai si de dai mae mae ya u si lo mya. Ara yo ara oh ye ara ma paw ara ma paw. Ni lo dai mo. Ni le si ya, le si ya lo twa yo. Ni yo le ni pya wo lo mya la bro. Ni ta si. Pya wo de. Ya ya. Chao pi ti be. Ni yo si lo ya. Ni lo me ya lo do bro. Ni yo si lo ya. ကားချီတယ်ပဲလာလာလာအဲ့ဒါကားချီကိုင်းတော့မလားကိုကြီးကလောင်းလေကိုကြီးကိုကြီးငါတို့ကိုကြီးအဲကိုကြီးလာပါဟေးကန်ကန်ကန်ကန်ကန်အရှင်မအရှင်မအရှင်မဖလက်အရှင်မဖလက်မကဲနဲ့ကိုလိုမခေါ်နဲ့နေမဖိုးလိုခေါ်လေကိုဆိုကဘလို့ဒီမှာတော့လူမဖန်ခဲ့ကိုကြီးကမ်းလေဖန်ခဲ့ကခေါ်လာကိုကြီးကမ်းလေပါလာရဲ့ရောမင်းသိမလားဟောကိုကြီးသူ့ကိုကြီးလို့ခေါ်တယ်ကိုကြီးကမိုက်တယ်ရမယ်ကိုကြီးကပြစ်တယ်မဖိုးက ဒီထဲအားပဲစီမရှိဘူးနေနေနေသူ့စကားပြောလောက်เอ้ย number 4 bro let's go let's go ร็อกร็อกหลักดีอ่ะไปมองมาจะลองมองไม่มองไม่มองไม่มองไม่มองไปต้อมมาไปต้อมมาเท่าแหละသွားလေဒီဘက်မှာလေခုနကဒီဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာဖလဲခေါ်တာကိုလေးမင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပြီးပါလေခင်ဗျာပြေးပြေးလေအေးလေးပြေးလေအဲ့ဒီတည်း ဒီကမင်းမင်းကပြူထားပါလားငါကိုကြီးကိုပြောတာမင်းပြူထားပါလားငါ့ဘယ်ကိုကြီးကဘာပြောလို့မှာကိုကြီးကိုကြီးပြောလို့ရတယ်ကွာစကားဟာကိုကြီးကဘယ်လိုများလဲမပွားကျွဲတယ်ကျန်နေတယ်မပွားကျွဲတယ်ကျန်နေတယ်အမှန်တရားရောက်အဲ့ဒါဘာငဲ့ကိုမမတော့ပွားကျွဲတယ်ကျန်နေတယ်အကွက်လေးပေါ်နေတယ်ပေါ်မှာပေါ်မှာဘောခုနလိုက်ကြွားပါလေဗျာ လိုက်စင်းတော့ဖြစ်သွားအောင်တော့ကျွေးဒီကောင်ကျွေးဟုတ်ပြီလိုက်ကြပါကျွေးလိုက်ရင်မသိသေးဘူးဟုတ်ပြီမို့အကုန်ကြရပါအကုန်ကြရပါကျွန်တော်တရားသူအာလီယောကပြန်ဝင်တော့ဘူးလားကြောက်ပြီးပါလာရိုက်တော့ဘယ်ဘီပြန်စောသားစီလားဘယ်ဒီမကြောက်မကြောက်ပြန်လဲအာရှိအာအနီမေးရှင်းအနီမေးရှင်းအနီမေးရှင်း đánh cha một đánh cha một tao bị đánh đánh đánh nó nó nó chết này quá thằng này pin nó xe ý này pin nó xe pin nó xe nó cũng là đánh chào à một mình chưa tập pin တော်မတော့မှာမကောင်ပရီဗိုင်ယာကိုတော်စောင့်လို့မနော်ဘူးဖောင်ရဲ့မနော်ဘူးအဲ့ကောင်သွေးပြဆိုတော့မင်းတော့မှာအဲ့ကောင်အများကြီးမှန်တာတယ် Avalo geldi. No, băi. Enau mai. Đó, này có có đi về tê tiếp bị này bị tắc chi. Hả là hả là. Hả là hả là. Hello này nó bà lấy. Bao. So mà. Hả Tiêu thế giờ mà lại là. Hey, number four, bro. Hey, hey, where are you from, bro? Where are you from? Hey, hello, bro. How are you? how hope you are well. ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ငယ်တော့အစစ်တက်တာကြီးတွေသူတော်ကီပို့ဝင်လိုက်လေရောဖာခဲ့ à. à? Hey, hello, bro. How are you? I hope you are as for me. I am fine, bro. I love you. <laughs> I love you. you. Hello, man. I got supplies. 带娃必要，打宝马系列，三个亿，还有那样，那那那。不要，就那站嘛，别别来给你。 아, 와, 나고는 택자라. 나도 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 야, 나 진짜 좋아, 야. 아, play. Tamal. Quá nấu thế này rồi, cháu bị. Ok mà, mình cho tới đi lần đầu này cho nó. À, phong nhà mình trả đấy à? Phong nhà mình tiền trả đấy quá. Cho nó tính là thu đi để chú đảo. ဘလိန်လက်တီနဲ့လာထိုးငင်းချစီသူတွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးငါဟိုကောင်ပြစ်နေတာနောက်ကနေဖြစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်လာနိုင်သွားတာလာမတ်နေတာလာမတ်သူတို့ခုနဆော်တော့လာမတ်လားလာထိုးလားသူတို့ဖိုင်အောင်ဖြစ်ပြန်ရေးတဲ့ဖန်ကဖန်ကမင်းအဲ့ကောင်တွေကိုအကုန်ပြန်ဟိုလုံနိုင်ဖန်ကငါမင်းကိုရောက်နောက်နေ့မစ္စတာဂျယ်ရီရောက်ဖန်ကမစ္စတာဂျယ်ရီမစ္စတာဂျယ်ရီတို့အဲ့ကောင်တွေရောက်ဝိုက်ဖန်ကတက်တော့လောတက်တော့ကတော့မအောင်လေနေရတော့ပဲရှိမှာအပွားကောင်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီပွားကောင်ကြီးဖြစ်အပွားကောင်ကြီးကြဖြစ် 때려 저기 포 아, 이게 메시지 주마 너? 메시지 너? 메시지 좀 줘. 나, 아, 오빠 거. 나비. 네가 말 나와. 네가 말 나와. 너 너는 히라, 너는 히라. 또 히라. Awesome. 아, 아, 오늘 나 거면 잡아. 나 거면 잡아. 방에 나 거면 잡아. 他妈，我抽我抽到鸡呢！他妈，我抽到鸡，他妈，我抽到丢！变变成这样，搞毛的，他妈，我……哦，防的哎，把那个油缸扔，丢！是啊，是啊，冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲！小朋友，多买呀！哎，没收没收。离岗，离岗了。都三十多年了，现在还防哎呀，胖的没完，难卖的。